けこの野郎どけこの野郎どけこの野郎どけこの野郎どけこの野郎どけこの野郎どけこの野郎どけこの野郎どけこの野郎許さない どせ、この野郎うどこの野郎許させ、この野郎そこにいろどせ、この野郎どせ、この野郎どせ。 この野郎 この野郎許さないけこの野郎けこの野郎なんだてめえけこの野郎許さないそこに乗って のをひっくり返さねえかそこに乗って Oh, my God. 一丁やるか お前らだ 是啊。